आंधी तूफान की जिंदगी आंधी तूफान का खतरनाक मंजर ये कैमरे में कैद हो चुका है इसमें जानवर भी परेशान हैं जानवर भी उड़ रहे हैं देखिए आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इतना खतरनाक तूफान है इस तूफान ने हर जगह तबाही मचा रखी है तूफान की पूरी आंधी तूफान का खतरनाक मंजर ये कैमरे में कैद हो चुका है इसमें जानवर भी परेशान हैं जानवर भी बोल रहे हैं देखिए